So what's up guys? Bio Brothers-ийн дараагийн фитнес дугаар давтан барилцгаана уу. Энэ удаагийн дугаараар та бүхэндээ одоо гэртээ болон фитнес гадаа төрнийхтэй хаанч хийж болох 7 одоо 6 засгийг та бүхэнд хүргэх гэж байна. За тэгээ энэ удаагийн дасгал маань юунаас эхлэх вэ гэвэл LC Told буюу одоо oh, барилтаас эхлэн бүгд 20 секунд хамгийн ихээр AC тоглолт барина. Тэгээд дараа нь toe bars буюу одоо хөлөө үлмийг одоо турникинт хүргэнэ. Тэгээд түүний дараагаар leg raises буюу хөлөө өргөх. Тэгээд тэрний дараагаар одоо leg raise хийсний дараа knee raises хийх болно. Тэгээд knee raise-ийн дараа бүгдээрээ bar crunches 20 удаа. Тэгээд дараа нь wipes буюу одоо ингэж хөлөө яг цонхны шил машины шил арчих шиг хөлөө ингэж 20 жиг хөдлөх гэсэн 6 удаа өгнө. Тэгээд хамгийн сүүлийн дасгал маань Bicycle 30 секундыг болно. За бүгд ингэ эхний цэцлээ хийцгээе. За хамгийн эхний цэцэл маань LC Told Үнзээ. DLC тоол 20 секунд байлаа. Энэ дасгал маань яагаад энэ дасгалаас эхэлж байгааг гэвэл одоо энэ хөр үлтийн маань одоо хамгийн хэцүү дасгалаас эхэлснээр таны одоо гизний булчин чинь илүү хурдан ачаал авахд хамгийн их туслах болно. Тэгээд дараагийн дасгал маань Tootsie Bars буюу одоо үлмигээ бүгдрэ төрнийхэн түргэцгээе. Ингэж барьж жагаад хэрвээ төрнийг чинь Одоо энэ хэмжээний намхан байвал та хөлөө ингэ нугалж агаад ингэж хүрэх боломжтой. 2 хоор Ah! За ингээд 10 удаа total bars буюу хөлмөөгөө тонийхэд өргөлээ. За яг тэнийг L sit-ийн дараа хийж байгаа гэвэл L sit маань таны булчин гэж барьж өгсөөр чангаржуулна. Тэгээ total bars нь болохоор таны одоо дараагийн дараагийн цэцэр болгон гэж олон давтамжтай орох тасгалт чинь одоо халаалт маягийн импактыг үүсгэж байгаа гэсэн үг. За үүний дараагаар leg raises, сая total bars буюу хөлөө хитрхи өндөр өглөө ер нь ерөнхийдөө өндөр гэд тоник руу хүрсэн бол одоо бүгдээрээ яг эсэтний хэмжээнд бүгдээ хөлөөрөө leg raise хийх болно 20 удаа. Бас адилхан ингэж урьж агаад хэрвээ төрнийг чинь бас ингэ амхан байл та зүгээр ингэ зүгдэж агаад хийж болно шүү. 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 За 20 удаа сая leg raise хийлээ. Тэгээ гидсний одоо хэрвээ та 6 pack та үнэхээр болохыг хүсэж ивэл гидсний дасгал хийж байхдаа та хамгийн бага одоо хугацаагаар өөртөө хамралтыг бий болгоорой. Жишээ нь одоо саяны 3 дасгал болсны дараагаар 15-20 секунд амардаг ч юм уу. Хэрвээ 1 минут амрах юм бол гидсний булчин чинь буцаад хингийн байдалтай маш амархан урдаа ордог учраас та нэг 15-20 секунд өөртөө амралт бий болоо дараагийн тасал руу шилжээрэй. За дараагийн тасал маань knee raises буюу өвдөг өргөлт 20 удаа. За leg raises хийсэн бол одоо өвдөг өргөлт. Энэ болохоор таны олон удаагийн давтамжийг чинь нэмэгдүүлж өгөх та. Одоо туслах болно. Leg raises илүү арай бага хүчээ авна гэсэн үг. За бас адилхан зүгж жагаад хөвдөө. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 За ингэ нэг race-с 20 удаа байлаа. За бүгдээр хэсэг хугацаанд амрыг 15-аас 20 секунд. Гэсэн дараа дараагийн цэцгэлд орох болно. Гисийн таталттай одоо буюу гисийн six pack-тай болох одоо хөвлөгээр турах таслыг да хийж байгаа тохиолдолд одоо хөвлөнд чинь яг аль хэсэгт импакт очиж чинь те аль хэсгээр хөндөөрлж чинь гэдэг сайн бас одоо өөрийгөө би мэдэрч өгөх хэрэгтэй. Хэрвээ та ямар ч хөндөр өгөхгүйгээр хийгээд их юм бол та буруу тагилгаар хийж гинэ гэсэн үг. Сая жишээ нь одоо LCT гэхэд миний энэ хэсгээр хөндөрлсөн бол одоо жишээ нь таны яг энэ V хэлбэрт болох чинь тусалж гинэ гэсэн үг. Тэгээ мөн одоо leg raise хийж байгаа таны abdominal буюу одоо хамгийн доотлын core хэсгээр ачаал өгж ивэл та зөв гэж гинэ гэсэн үг. За бүгдээрээ bar crunches одоо энэ таслан одоо фитнес төвүүдээр байдаг одоо ингэ суугаа ингэ гисэн засал хийдэг одоо машинтай ер нь ойролцоо гэхдээ арай илүү үр дүнтэй гэж хэлж болно. За бүгд нэг 20 удаа эцгээе. Муу адилхан гэж зүгжж жагаад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 зэ саяны дасал маань near races-тэй жоон төстэй боловч илүү хурдан давтамжтай хийж байгаа учраас энэ бол одоо crunch хэлбэр орж байна гэсэн. За бүгдээр одоо wipers буюу одоо арчигч гэж нэртэй гэсэн настай эцгээ. Тэр нь болохоор ингээд хоёр тал руу хүлээн гэж хөдөлгөнө гэсэн үг за. 6 удаа талдаа 3 удаа гэсэн үг. дээг зүгдээд 3 4 Зэ вайперсэла 4 удаа. Энэ болохоо таны одоо хоёр хөвлийн ташаан дах өөхийг болон одоо булчин ингэж сунгаж илүү одоо зөв хэлбэрт олох чинь туслах болно. За одоо хамгийн сүүлийн дасгал буюу одоо зөндөө өргөлттэй дасгал хийлээ. За хамгийн сүүлийн дасгал маань одоо нэгэн кардиогийн төрөл гэхдээ энэ болохоор зүг жаад их bicycle мэтэ та газар сууж байгаа гэж хийд хийдэг мэдэх бах. Энэ удаа түрникнээс бүгдээр хийцгээе. За hanging bicycle 30 секунд. хамгийн гол нь та амьсгалж өгөх хэрэгтэй шүү. Тогтмол За 30 секунд bicycle байла. За энэ хөр үтэн маань ингээд 6 дасгалаас бүрдсэн байгаа 7. За ингээд энэ хөр дасгалыг та одоо бүтэн нэг рэп ингэж раунд дуусчаад одоо дундаа 1 минутын засварлага аваад дараагийн раунд эхлүүлээрэй. Энэ дасгалыг хийснээр та одоо энэ доор харагдах зураг шиг үр дүнд хүрэх болно. За ингээд дараагийн дугаараар уулзцай эрдэн байла. Жоо